अस हाज वत अत वुह वरी पंच वरी युसु वुचन यथ हाज खोड़ यथ हाज दोब यथ हाज तुम वो पान तथ हाज नाल यथ बन नबर तुम यु यम सात हाज रूद तम सात सान आंगन मे आब प्रेत कंस इसलिए बेस मेहरबानी गुजारिश कर इस गई पर्स एग्जीक्यूटिव आफिसर म्यूनसिपल कमेटी तमो हाज दोप टेंडर कमी پانٛژھ لَچھ رۄپیہِ مگر اَسہِ چھَنہٕ پَتہ تِم پونٛسہٕ کوٚت گٔے تِمو سٮ۪نٛکشَن نہ روٗدَس منٛز اچھا، وۄنۍ کیٛاہ کیٛاہ چھِ چھِ تُہٕنٛز ڈِمانٛڈ گیے انصا کانٛہہ اَفسَرا ییٖتَن یَتھ کٔرۍتَن پانے چَک وٕچھتَن غلط چھُ یَتھ تٕرٛہو ؤریو پٮ۪ٹھ ووت یی بوزان ہے یِہُس کَرو یِہُس کَرو یِہُس کَرو मौसम ख़राब होने की सूरत में बच्चों और बूढ़ों और बीमारों को चलने में दुश्वारियां पेश आती है लोगों की तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप चाहते हैं कि लोगों की मुश्किलों का अजाला हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके कंसर्न अथॉरिटी को जल्द से जल्द इकदाम उठाने की तलकिन करें मैं शोपियान से बशार तमीम कश्मीर अनहट के